Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok harika bir haber ile karşınızdayım. Yepyeni El Elar değil. Yepyeni Vegito ve Black geliyor. Black Super Saiyan Rose. Vegito Blue. Bak şuradaki yazıları görüyorsunuz. Yeni çıkacak ya da 2018'de çıkabilir ya da şu anki yılda çıkabilir. Ama şu editi görüyorsunuz. Akira Toriyama MLPZ Cenker'den esinlenmiş. Hemen onlar birer kanka zaten. Oho! Yep yeni kartlar geliyor şu an. Nefes nefese kaldım. Nefes nefese değil. Sadece de birazcık heyecanlandım. Eğer bizim Global'a da gelirse efsane olur ha. Efsane olur. Evet. Haber bu şekildeydi. <sighs> Burada görüyorsunuz Japonca. Benim o kadar Japoncam yok. <sighs> Bir de benim ama o kadar da kötü değil. Sadece yılbaşına özel Android 18 var. Burada da LR kampanyası, LR kampanyası evet. Niye LR kampanyası dedim ki? Ama gene de harika olmuş. Akira Toriyama buradan sana sana selam söylüyorum. Senin animelerini izliyorum bu arada. Akira, Akira, Hanan, Malaika Akira. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha çok böyle Lokan Metal haberleri istiyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın. Burada haber bülteni yapıyorum şu an. Hep kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay ve şuradaki videolara da tıklamayı unutmayın.